I gave you my heart ¿Hacia allá o hacia allá? No. Vete, Aquí también te tener carro, Mira, es como estacionamiento. Oh, se le cayó, eh. La carta del novio. ¿No es la tuya? ¿No es la de mi mamá? No, es la tuya. Mira, algo pasó allá, era. ¿Dónde? Allá van los bomberos, mira. Oh, es. Alguien se andaba yo crogando. Yo no me voy a subir a eso. ¿Alguien se pasan aviones de guerra por ¿Sí? No, nada más se me dan vueltas, va? Te vas a subir así, juego, mira, mira, mira, mira. No es carrusel. Ahí van, niños tú de grande, mira de si te quieres subir. La fila. Mira todo lo que vas a esperar. Hasta allá, Ira. Vente. Ya se durmió. Ya se durmió el monito. Con el sangolote de la carriola. ¿Y No. No, que ya estabas dormido. ¿Eh? Oíste Te dije, ¿verdad? Que te habías dormido. A ver, para que no te dé el sol.